Saludos. Amigas y amigos. Quiero hablaros de los violentos. Los medios están hablando mucho de cómo los violentos han desprestigiado las marchas del 22M. Se nos muestran imágenes de individuos lanzando piedras, cohetes, también un gran inventario de supuestas armas utilizados por estos violentos. Pues bien, aparte del hecho de que la mayoría de las informaciones son falsas y manipuladas cínicamente, la violencia más flagrante que está aconteciendo en este país es la que ejerce el Estado. Familias enteras viven de una pensión que el gobierno recorta, se multiplican los casos de niños malnutridos, la gente no puede trabajar si no es explotada a cambio de una miseria, pasa frío, son desahuciados, etcétera, etcétera, etcétera, por no hablar del robo que suponen las subidas de impuestos, la corrupta clase política y los vergonzantes medios de comunicación. De esta violencia no se habla ni nadie se responsabiliza. Muchos policías han resultado heridos, pero estos policías que ahora tanta misericordia despiertan, han sido utilizados por el gobierno en su empeño por criminalizar la protesta. No olvidemos además los casos de policías infiltrados que generan excusas para que sus compañeros ataquen o que estos mismos policías son los que apalean, disparan, desahucian, torturan, secuestran, roban y matan al servicio de sus amos. No digo que no merezcan consideración, ni que esté bien atacarlos. Pero han recibido la rabia de la ciudadanía asfixiada por un gobierno que utilizó a esos policías para reventar un acto pacífico, histórico, multitudinario y legal. El objetivo es claro. Que tengamos miedo a ejercer nuestro derecho de manifestación porque... Porque, sí, se puede, lo saben, y tienen miedo. Como dijo JFK. Los que hacen imposible una evolución pacífica, inevitable una revolución violenta.